ああもうよ結果見えてんだろえこのリーグ戦俺の結果えああ明日はもういつも通り好き勝手いやいつも以上に好き勝手やるからなああぶち壊してやるよおい金丸お前やってくれたなああ明日の公式戦後楽園ホールだジュニアタックのジュニアタックのタイトルマッチだった後楽園後楽園だよ後楽園で 返してやるよ覚えてろエンセリオまあ